686. Dali, ma'am. Dali, ma'am. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Situasi aman. Aman. Aman terkendali. Boss, ayun yung babaeng gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, syota ako yan eh. We, syota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? 1 plus 1? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Titig pa. Titig pa! Oh. Sa akin ka lang. Huwag kang titingin sa iba. Pakinggan ang puso, damdamiin, damdamin aking damdamin. Ay. <laughs> Kanina pa yung kanta ng kanta, sabi ko yung hugasan, tapusin na yan, kanina pa. <laughs> lasing ka na, Fredo. Hindi ako lasing, Mare. Mare, alam mo, matagal na kitang crush eh. Lasing ka na, Fredo. <laughs> Ito naman. Mare, pakis naman oh. Lasing ka na, Fredo! Hindi ako si Kumari, ako asawa mo! Babe, pag hindi ako nakaligtas sa operasyong ito, ikaw na bahala sa mga bata ha. Pinigil ka nga dyan. Kung kailan tatlo na anak natin, saka mo naisip ang magpatuli. <laughs> Kumain hmm. ka nga! Hindi ako kumakain ng pagkain nyo! Ano ka pa napakayabang nito eh! Oy! Baka nakakalimutan mo! Nasa bundok tayo! Lahat ng pwedeng kainin ng tao, kinakain namin! Hoy, Pogi! Hi, Pogi! Anong pangalan mo? Ah! Miss, anong hanap mo sa isang lalaki? Yung hindi naninigarilyo, hindi nainom ng alak, yung walang bisyo. Ano pa? Basta yung matino. Naghanap ka ng matinong lalaki, bakit? Matinong babae ka ba? Boom! Ang lapit mo talaga, Kuya Chin. <laughs> Miss, anong oras na? Nagtatanong ka ng oras, tatanungin mo yung name ko, hingi mo yung number ko, liligawan mo ako, mag date tayo, syempre pakipot naman ako, sasagutin kita, dadali mo ako saan lang may mangyari sa atin, mabubuntis ako, mapakasal tayo, pupupungin mo ako, maghiwalay tayo, so paano na yung mga bata? Hindi, hindi ko sasabihin ng oras sa'yo. Ah! ko na! Tangina mo, wala pa nga!